Dabar visi rusai masiškai tiesiog perina ant mokėjimo už prekes parduotuviai. Uble! O kas čia? E, kas čia? E, nauja valiuta? Ne. Čia kai užeini parduotuvę, žiūri kainas ir sakai, uble! Ir išeini. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.